күн сайын ертең мен тұрғанда іштерімді мақсаттарымды ертеңке қалдырып келген. біз ол бақыт келеді деп жаңылшамыз о бақыт бір ғана кетеді мақсатыма жетуімдің жолында көп тосқолдықтарға қабылдым азыр деле кабылып жүрөм туура эмес чөйрөгө қосылып қалып ичип жегип андан күчтүүсүн деле көрдім мындай жашоо мени элестеткендей эмес экенин билип жашоомду өзгөртөйүн деп чечтим өзгөрүүнүн прогрессин интернетке бөлүшүп жашоосун өзгөрткүсү келген башка адамдарга дагы мотивация болуп менин видеолорум миң кишинин бирисине жардам берсе анда эмгегим текке кетпейт тагдырын колго алып алдыга кадам ташташ керек